waxa aada la wada socotaan xaaladda deegaanku run ahaantii waa xaalad totaly siyaasad ahaan guud ahaan marka loo eego aada iyo aada u cakiran waxaad ogtihiin deegaanka abaara ayaa ku dhuftay sanadka bilowgiisii abaarihii iyadoy kasoo kabanayaan oo xogay ilaahay roobkii u keenay haddana waxa ku dhacay sixir barad oo lacagtii ethoobiyaanka ahayd ee dadka mushaarka u qaadanayeen ayaa haddana iyadana meesha ka baxday oo qiimo beeshay oo aadan waxba kuu goynayn dadka marka shaqaynayay maciishadii ayay goyn kari laayihiin sababtuna ay tahay sixir barre xagga doolarka haddana waxaa ku xigay iyada oo shidaalkii cirka maray oo ay sii afekti garaysay maamul xumo iyo shidaalkii deegaanka qoondadii ethoobiya siinaysay oo banaanka loo iibgeynayay iyo iyada oo run ahaantii dee dagaaladan ukraine iyo ruushku ay affect gareeyeen marka gawaadhidii iyo shidaalkii iyo gaadiidkii iyo socodkiina caqabadeeda ayuu leeyahay ah. taa waxaa maanta u dheer haddana maanta maamul xumada iyo musuqa iyo hantida ummadda ee la boobayo marka laga yimaado colaad baa kusoo biirtay marka abaar iyo col iyo colaad iyo boob baa isugu darsamay dadkii masaakiinta ahaa hmm. taasoo hadda al-shabaabna ay ugu soo darsameen inay soo weeraraan axmed waxaa tahay siyaasi aqoon-yahan deegaanka kasoo jeeda xoogaalna waa dhacdooyinkii ugu dambeeya dhacayay si weyn ayaa isha lagu hayaa xaaladda dowlad deegaanka iyo magaalooyinka al-shabaab ay weerareen bal waxaad faahfaahin marka hore inooga bixisaa weeraradaasi xilliga ay marka ugu horeysa ay bilaabeen oo al-shabaab weeraradaasi ay ku ekeeyeen deegaanadaas ka tirsan dowlad deegaanka horta kolka hore haddaan sawir guud dadka ka siiyo sida ay u yaalaan macnaha areada ay dagaalku ay ay kaga jiraan sidaad la socotaan sooma koonfurta soomaaliya ururka al-shabaab baa ka howlgala gobolka bakool iyo gobolka meelo kamida ah gobolka gado iyo gobolka jubbada hoose iyo meelo badan bay ka howlgalaan marka annaga waxaa na soo xigta gobolka gado iyo gobolka bakool baa na soo xiga iyo bay Hmm. marka waxa dhacda walaal ciidamadu hadda ka hor qorshe la dejiyey iyo istaraatiijiyad dagaal oo loogu talagalay baa jirtay oo ahayd in ciidamadu gudaha soomaaliya saldhig ku samaystaan meelaha xuduudda ah ee noogu xiga hmm. si ay uga ilaaliyaan inay gudaha etoobiya macnaha dee afdoolinta loo ilaaliyo oo inayna gudaha usoo geli karin marka yeed iyo caate iyo meesha la yidhaaho washaqo iyo washaaqo iyo goobo ciidanka new booliisku ay ku sugnaayeen bay ahayd halkaa ayayna de ciidamo xoog laba halkaa ku sugnaa oo ka difaaci jireen mara horena intii waktigii maamulka ee cabdi maxamuud cumar uu joogay hmm. dagaalaa ka dhacay dhibaato badan baana kala kulantay al-shabaab hmm. sidaas daraaddeed al-shabaab in badan way ka waantoobeen oo maynan wakti badan kusoo lumin jirin oo aad bay uga cabsan jireen eryadaa marka ereyada ay soo weerareen marka habeen hore marka laga soo bilaabo Ehm, waxa weeyaan waa cashar gaaban bay soo kusoo dhawaadeen meesha sida la sheegaya markaa way weerareen run hmm. ahaantiina weerarkaas dhibaato badan bay ugu geysteen ciidamadii meeshaa fadhiyey inkastoo iyaga laftooda ay gacan adagi ku dhacday hmm. laakiin run ahaantii goobahaas oo dhan way qabsadeen ay soo weerareen haatan yaa gacanta ku haya deegaanada sida rasmiga al-shabaab ay u weerareen waxayna ka hadleen al-shabaab guulo ka sheegteen dagaaladaasi iyagoo sheegay in askar badan oo etoobiyana dagaaladaasi ay ku dileen bal cidda gacanta ku haysa sida rasmiga ma loo ogyahay haatan deegaanadaas y siday wax u dhaceen walaal waxa weeye markay meesha qabsadeen ujeeddaday meesha u qabsanayeen baa waxay ahayd inay gudaha etoobiya usoo galaan marka qorsho diyaarsan oo waxaan last three monthskiiba ay ka shaqeynayeen bay ahayd oo ciidamo fara badan iyo technica fara badan iyo saadkoodii iyagoo wata ay diyaar ahaayeen tuulooyinkii markaa lagu difaacayay gudaha soomaaliya laga difaacayey ethoobiya lagu difaacayey markay soo jabsadaan ujeedadu waxay ahayd inay gudaha iyo bur meelaha hawdka iyo dhulka juuqda eh, ah soo galaan run ahaantiina sidaasay sameeyeen ilaa xala ilaa saaka warkasta laygu soo sheegayana gudaha soomaaliya ethoobiya toddobaatan kilomitr bay al-shabaab ku jiraan dhammaan intii ay ugu talagaleen inay soo galaan hmm. marka eh, goobihii ay qabsadeen warba isaga soo baxeen oo gudahay ku jiraan hadda marka sida warka laygu sheegay marka ciidamada meelo badan bay hadda isaga yimaadeen waxaana la ii sheegayaa hadda meelihii ay ka baxeen oy gudaha galeen inay ciidamadu hadda bargelayaan laakiin weli xaqiiqdeeda rasmiga ama ah hayno hmm. al-shabaabna waxay sheeganayaan weli inay iyagu gacanta ku hayaan goobahaas axmedow eh, waxaa warar iskhilaafsan ay ka soo baxayaan in ciidamada leopolis iyo al-shabaab ay dagaalameen waxaa wararka qaar ay sheegayaan in leopolis aysan dagaalamin islamarkaasna al-shabaab ay ka awood roonaayeen arrintaasi ma jirtaa maxaa xogoo deegaanka kala soo gaaray horta masiibada meesha taallaa waxa weeye maamulka meesha deegaanka joogaa saddexdii bilood ee u dambeysaba way ka warhayeen diyaargarowga gudaha al-shabaab ay ka wadeen iyagoo diyaariyey kooxa ay ku tilmaameen kooxda al-shabaab laanta soomaalida ethoobiya ama de soomaali galbeed hmm. oo la ogaa oy tababar siinayeen oo ethoobiyaan fara badan ethoobiya uun ka wada yimid oo fara badan ay tababar ku siinayeen ujeedaday u diyaarinayaan waxay ahayd inay gudaha soo geliyaan marka waxa laga warhayo nasiib darada meesha jirtaa waxa weyaan saddex cisho ka hor baa looga soo digay maamulka meesha jooga saraakiil mhm. ka horreysay ya meelahaas yaa saraakiil kamid a ah ciidanka kuwan la yidhaahdo eh, military intelligenciga ay uga soo digeen mhm. oo ay ku yidhaahdeen al-shabaab baa diyaarinaya inay idinku soo ekeeyaan weerar maamulku arrintaa wuu iska dhega tiray mhm. wuxuu isaga dhega tirana ilaa imika ma fahmi karaanu marka waa wax la ogaa isla markaana isla daraad baa waxa laga soo qaaday hogaankii nabadgelye iyo taliyihii ciidanka booliiska ee meeshaa joog goobtaa joogay yaa laga soo qaado diyaarad lagu soo qaaday oo la yidhi jigjigaa lagu qabanayaa qiimayntii hogaanka maxaa ahayday adeega nabadgelyada ee deegaanka sida booliiska iyo macnaha cadaaladda iyo waxaas mm-hmm. marka dee marka way waxay ogaayeen oo qorshaysan bay ahayd sababta maamulka uu uga soo qaaday iyagoo og oo looga digay in al-shabaab ay weerar kusoo yihiin goobahaana mhm. dee waa wax ilaa iminka la isweydiinaya dad badanna waxay aaminsanyiin inay tahay mishin maamulka meesha joogaa uu qeyb ka mid yahay iyadoo abiyu axmed uu ku eedeeyey maamulka deegaanka soomaalida ee mustafa maxamuud cumar uu hormoodka u yahay inay maamulka qeyb ka mid yahay al-shabaab la shaqeynayaan eh, eh, axmed eh, si weyn dadku waxay isku weydiinayaan maadaama dagaalla dhaceen oo muddo sacado ka badan al-shabaab iyo ciidamada militariga soomaaliya xadka ay ku dagaalamayeen markii dambena ay u gudbeen dowlad deegaanka deegaanada sida hadda aato iyo washaaqo iyo yeed oo ay dowlad deegaanku gacanta ku hayaan khasaaraha ka dhashay ma la ogya dagaaladaas niw dhimasho badan baa meesha ka dhacday kolley waa dee goob dagaal oo kolkaaba tirada rasmiga a ah lama heli karo oo shacabkuna de way ka qaxayaan oo ciidimo ogaan karto madax bannaan sheegashada labada dhinacina dee wax waa iska goob dagaalo dee qoloba way jina oo waxay u jina annagaa ka adkaanay annaa ka adkaanay laakiin xaqiiq aan kuu hayo oo xog rasmi ah oo intii aan iminka telefoonka aad aad aan diyaarinaynay aan helay waa waxay sheegaysaa in sagaal iyo toban kamida liu booliisku ay ku dhinteen meesha Hmm. al-shabaab iyagana qaar dad baa askar baa ka dhimatay laakiin xaggooda weli lama oga maadaama iyagu meesha qabsadeen dee hmm. dhaawaca iyo dhimashadaba way qaadanayaan iyagu marka way adag tahay iyaga dhimashadoodii in la helo waa hmm. hubaalla inay ciidan badani ka dhinteen iyaga laftooda laakiin cidda weerarka eh, waayo waad garanaysaa nin dhufays ku jira iyo nin dhufays weerar kusoo qaaday dhimashada mar walba waxa badnaanaya ka dhufayska kusoo qaaday weerarka eh, inkasta oo markuu haddii ciidanku uu isdifaacana uu isagu dhimasho yaraado haddii la qabsado oo goobtooda la qabsado dee ragga yaqaana eh, military academic academigu ay ku sheegayaan rag mm-hmm. badan oo la xidhiiray galabta eh, haddii ciidanku markuu eh, faceka loogu soo galo uu isdifaacana isagaa guuleysta oo ciidanka ka adkaado ciidankaas kalaa dhimashadu bada ku badataa oo mm-hmm. kolka hore ay soo socdaanna dee iyagaa socda marka dambe ay jabaanna iyagaa la caydsadaa laakiin marka la qabsado xaruntii aad adigu lahayd ciidanka gudaha fadhiyey baa inta badan dhimashadu ku badataa marka dad badan waxay xaqiijinayaan dhimashadu waxay ku badan tahay deegaankeena dhammaan gooba goobaha ay joogeen booliiskuna waa la qabsaday saas fara badan oo cunto iyo raashin iyo xabad iyo macnaha rasaas isugu jirana way la ka qaateen al-shabaab meesha si gaara deegaanada ay isku fara saareen waa halkee ma miyiga miya mise waa isla deegaanadaasi haatan lasoo warinayo sida yeed iyo caati washaqo saddexdaa meelood qabaleeyo ilaa toddoba qabalee bay dagaalku si ballaaran uga dhacay Ehm, toddoba goobood oo tuulooyin ah oo ay saddexdani ku jiraan mm-hmm. laakiin macnaha meelaha dagaalku rasmigii ka dhacay waa meelahan ay ciidamadu saldhigga ku lahaayeen ay ka difaacayeen deegaanka mm-hmm. ehm, dhinaca isgaarsiinta maxaa xogoo laga hayaa waxaan la soconnaa in isgaarsiinta eh, deegaankaas ehm, al-shabaab ay jareen maxaa xogahoo dhinacaas aad ka heshay arrinta ugu muhiimsan ee mucjisada ay waxa weeye al-shabaab inay heerkaa ku gaadhaan deegaankaas oo hadda ka hor waddo laga mariyey oo ay ilaa iyo inaan laysu gurman waayo kalifaan telecommunicationkii gooyaan systemkii oo dhan controolaan waddooyinkii oo dhan xidhaan eh, laysu gurman kari waayo waayo markaan run kuu sheego maanta mustafa maxamed cumar iyo maamulkiisu mashay fadhiyaan haddaan anigu kursiga ku fadhiya ku fadhihi lahaa hmm. al-shabaab meel kasta oo ay galaan waa lasoo qaban lahaa six hours baa lagu qaban karaa waayo ciidanka meesha jooga waa afartan kun buu ku dhow yahay waa dhowr iyo soddon kun oo ciidan ah hmm. oo af wardheer bay fadhiyaan waxay fadhiyaan xuduudaha oo dhan bay fadhiyaan qabritaan bay fadhiyaan dhagax buur bay fadhiyaan nogob bay fadhiyaan marka meelo badan bay fadhiyaan liibaan bay fadhiyaan gade iyo dhankaasoo dhan bay ciidamadii ethoobiya iyaguna salligiya kuleeyihiin marka hmm. haddii lagu talagalo waxaan ciidanka intaa leeg ee shan iyo tobanka technicada a ah wata ee ballaadhan ee aan ahayn wiilal dhuundhuunto intay wax dee ku dhufoo ka dhaqaaq ka dhigan ka carreen ciidan saf ku socda oo weerar dhammaystiran soo qaaday oo abaabulan waxay ahayd kolley waxaan qabaa anuu maamulka hadduuna wax ka ogeyn uu ka gaabinaya marka waxaan qiyaasayaa inuu maamulka meesha joogaa projecti ahaan mhm. u qaatay maadaama iyaga hadda caqabad siyaasadeed iyo culays siyaasadeed oo qiimeyn fara badan lagu qiimeeyey maamulka abiyo axmedna uu waayadanba ku eedeynayay musuq iyo tuugo iyo maamul xumo iyo nabadgelyo darro iyo iyagoo waddanka sixir barar ku riday ay ay rabaan inay isaga bixiyaan qodaxda eh, siyaasadeed ee eh, hadda kusoo wajahan anu waxaan qabaa inuu yahay project nooca personal al-shabaab waxay ku xoogan yihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haatan inay eh, galaan dowlad deegaanka magaalooyin ka mid ah oo ays ahayn markii ugu horreysay oo weerare ay ka geystaan maxay ka dhigan tahay iyadoo xaaladda amni laga dayrinayo dowlad deegaanka ay magaalooyin badan ay dagaalada qabaa'ilka ay kusoo bateen run ahaantii dhibka jiraa waxa weeye sidaad la socotaba waayadan batuhun ah baa jiray maamulka xubno ka tirsan iyo dad la taliyaal rasmiya oo ah mustafa maxamuud cumar iyo dadka madaxtooyada u joogaa inay xiriir toosa la leeyihiin al-shabaab sidoo abiyuba afkiisa ka qiray waxaa jira warar badan oo sheegayay inay macnihii hay-adihii islaamiga ah si qarsooria ula wareegeen oo ayagoo gacanta ku hayaan xataa dad badan oo maamulka hadda uu isagu in cagshar dib u magacaabay mustafa cagshar inay xiriir hoose la leeyihiin baa taana tusaalaha ku tusi karaa waxa weeye shantii sane ee ay fahar yaasiin iyo ninka la yidhaahdo iyo iyo iyo farmaajo meesha joogeen mhm. wax dagaal ihi oo al-shabaab meel laba uu ku sameeyey ma jiro mhm. iska daa forget about deegaanka inuu ku sameeyo xataa waddanka gudihiisa soomaaliya gudihiisa dowladduna ma weerarin iyona meel ma soo weerarin maxaa isku soo beegay su-aasha meesha taallaa waxa weeye maxaa isku soo beegay xilliga qiimeynta siyaasadeed iyo caqabada siyaasadeed timid xilliga ninka la yidhaahdo farmaajo iyo fahad yaasiin meesha ka tegeen iyo dagaalka hadda ka jira deegaanka maxaa isku soo beegay ka anigu ka fikir ahaan waxaan rag badan oo siyaasiyiinan ila qabaan dad badanina ay qabaan in ay tahay waxaanu mission diyaarsan oo laga diyaariyey madaxtooyada jigjiga laga diyaariyey oo isku xidhan oo ilaa muqdisho system isugu xidhan ah oo xubnaha ka shaqeeya dowladda deegaanka soomaalida ee al-shabaab xidhiirka la laho markii horena iyagu heshiis kula galay inaan wax weerar kusoo qaadin iminkana maadaama oo systemkii ka baxay si ay u helaan waxay dhiigga dadka ku xalaashadaan maadaama ay isku dayan ina o anlf baxdo o anlfna bixi weyday ehm, marka si loo helo wax lagu cimri dheeraysto hanti project lagu qaato oo la yidhahdo iminka nabadgelyaan sugayna abaa la odhanayaa miisaaniyad aada u fara badan baa la qaban doonaa dad badanna waa lagu xasuuqi doonaa kani al-shabaab ula shaqeeya kani uu lala shaqeeya laa waa lagu xirxiri doonaa marka ujeedada dhan ee laga leeyahay waa projecti walaalo al-shabaab iskama imanin mhm. hadduu iska yimidna ciidamada intaa la eg mayna difaaci kari waaye dhinaca kale waxaa wararka qaar ay sheegayaan in xoogaga t b l f iyo o n l f ay gudaha usoo galeen dowlad deegaanka soomaalida etoobiya maxaa wararkaasi intaad og tahay maadaama xoogaal deegaanka a ka tahay xogan noocaasa maku soo gaareen maxaase ka jira wararkaas waxa wax laga naxa oo laga xishoodaa maamul dhan oo meel jooga iyo dadka taageersanay inay facebook iyo mediaha wareejiyaan o n l f iyo o l f iyo muxuu ahaye t b l f baa deegaanka soo weerartay al-shabaab maaha yacni waxa waa sagaara saxaro muuqda ee aas aastaa wax cad oo la ogyahay inay al-shabaab yihiin iyagu facebookyadooda kusoo qorayaan oo miidiyahooda ka sheegayaan ayaa waxaa la rabaa in loo saaro t b l f goormay t b l f iyo al-shabaab heshiiyeen su-aasha meesha taallaa waa ta wey hmm. inagu maynaan ogeyn meel iyagoo coola oo kala dhintay oo isdilaan ogeyn meel ay ku heshiiyeen t b l f iyo al-shabaab maynaan maqal marka waa iska riwaayadii dadka lagu lagu soo wareerinaya afartii sane ee kursiga lagu fadhiyey madaxtooyada jigjiga unbaa haddana qayb ka mid a ah ay sheekadeeda tahay baan qabaa ugu dambeyn waan soo gebagabayneynaa xaaladda deegaanka iyo sida ay tahay iyo waxyaabaha la filan karo iyo waxaa isbedeli karaa ugu dambeyn axmed cabsiye waxa la fili kara ayaan rabaa dadka inaan u sheego aa ku dambayn doonta hawshanu maamulka anugu waxaan shaki weyn igaga jiraa waan hubaa hundred percent maamulka deegaanku inuu qeyb kamid projectigan yahay waan hubaa shaki igagama jiro adeymo badan baan u haynaa Eh, laakiin maamulka abiyu abiyu dadkan ka hooseeya ee uu moodaya inay u shaqaynayaan qayb kamidii ah talo qaybma ka yihiin su-aashaasa horta u baahan in laisweydiiyo hmm. oo cid walba oo aqoon leeyahay arrintaas su-aal baaritaan aynu ku samayno oo laysla baaro hmm. waa ta koowaad ta labaad projectgan wuxuu ku dambayn doonaan idiin sheegaya wuxuu ku dambayn doonaa ujeeddada laga leeyahay waxa weeye maadaama oo isla xisaabtan uu yimid nabadgeliya darra markay timaado afar arrin saddex arrimood baa yaa yaa la xalaashadaa miisaaniyadda hantida ummadda oo dhan waa la xana waa la xanaashadaa waa sir waa la qarinayaa lama xisaab xiri karaa la yidhaha waa lagu boobaa hmm. miisaaniyadda ugu badanna waa loo qabtaa marka taasi waa lacag raadin oo waa shaqadii qoladan isku raranta ehe buurta joogta ee maamulka deegaanku ay waayadanba ahaayeen is hanti raadiskiibay kusii kusii badsanayaan maadaama ay ogyihiin cimrigoodii soo yaraanayo oo ay wakti dhow ay u badan tahay in meesha ay ka tagaan hmm ta labaad waxa weeyaan waxaa la rabaa cid alla ciddii iyaga ka hor timaada ee tidhaahda war waxani waa khalad maamulkiinu waa dulmi waa fashilan yahay corruption iyo musuq baa dalkii ku dhamayseen sixir barad iyo abaar baad idinku disheen lahaydan qaadee meesha dhaafa dadka ka tidhahdaan inay ku shaambadeeyaan al-shabaab buu la shaqeynaya oo maamulka ayuu ka hor imanaya oo ay ku xidhaan bay rabaan ta saddexaad ee kale ay rabaanna waxa weeyaan muhiimka ahi iyaguna ay rabaan inay uga shaqaystaan in geeska africa khalkhal lagu geliyo oo maadaama oo abiyu iyo maamulkiisu ay hadda eh, dagaalla kaga jiraan eh, tigraay dagaalla kaga jiraan oromia dambeelo lasoo weeraray hmm. suudan ay waddanka soo weerartay oromo ay nabadgelya daradeedii badatay canfariya soomaali isleenayeen in furin cusub oo dagaal lagu furo haddana la yidhahda al-shabaabna wuu ina soo weeraray marka wa hadday haddii uunan abiyu qayb ka ahayn projectigan waa wax abiyu lagu fashilinayo iyo maamulkiisa marka saddexdaa danood baa laga leeyahay maadaama mustafa cagshar iyo abiyuna ay isku dhaarsan yihiin oo abiyu ballan u qaaday inuu meesha ka qaadi doono uuna og yahay inuu meesha ka qaadi doono suun waxaan qabaa inuu rabo inuu ku carqaladeeyo maadaamau mustafa nin dhib badan oo mushkila yahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikeeshinka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khadmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed